Tolong bagi tahu jika ku ada salah Jika ada salah tolonglah buka Aku tak mahu kehilangan kamu Jika kau menghilang ku rasa pilu Tolong bagi tahu jika ku ada salah Jika ada salah tolonglah buka Aku tak mahu kehilangan kamu jika kau menghilang ku rasa pilu Jika ada salah tolong beritahu no, Sebab bila engkau nak menipu Tolong bagi tahu janganlah kau diam Bila lama padam berubah jadi dendam Jangan buat begini Jika kau menghilang ku rasa sepi Aku mahu kita macam dulu kalau ku tahu oh aku rindu Maafkan aku jika aku bersalah Sumpah hati ini tak pernah berubah Memang aku rindu uh, Lagu ini untukmu uh, Kau pun tahu Bila aku menulis ni semua dari hati Engkau lah inspirasiku Sana hati boleh bersama Tolong bagi tahu jika ku ada salah Jika ada salah tolonglah buka Aku tak mahu kehilangan kamu Jika kau menghilang ku rasa pilu